Prieš vaiką tikrai nebuvo naudojamas joks smurtas. Tiesa, kad per tą paėmimo procesą mergaitės galvos buvo nesamprata. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Prieš vaiką tikrai nebuvo naudojamas joks smurtas. Ai! Ai!